On <laughs> vas a creer, de de <laughs> Un Huawei nomás. Creo que familiares. No le hace. Es puro familia, ¿verdad? Roro es mi primo, ¿y qué? Pero a veces se lo tomas muy en serio. <laughs> no es cierto, nada que ¿Crees? Te pica la alga derecha. Ah, está Va a morder un rico, ¿cómo Camina para allá para acá, así como caminas tú, para que te rasque la otra.